گل قلبدم خرم تو خیلی عاشقی زارم تو خیلی گل قلبدم خرم تو خیلی وقتی گل دست Oradan da çıkılmıyor. Kanlı. İşte köyden aşağı. بله خانه شما José, como você cresce?